kerak emas mana yoqqa kelib meni nafsimni to'ydirdim deysanmi eringga senlarni kasofatingga ves mahalla orom qarishib ketishi mumkin bilasanmi sen kasofatingga hammamiz yer yutib ketishi mumkin qaynona yangi qirqi chiqmagan kelinni pastelda boshqasi bilan ushab oldi. Albatta video davomida hammasini o'zingizlar o'rganib, bilib olasizlar. Aziz vatandoshlar, yangi yilga yangi maqsad qo'yib, yangi niyat qilganlar bir donadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. O'zi aslida bu like so'rash ham g'alati-yu, lekin mayli, eslatib qo'ydim xolos. kimda kim agar bosgan bo'lsa iltimosimni yerda qoldirmay Alloh rozi bo'lsin kattakon rahmat deb videoni boshlaymiz marhamat Assalomu alaykum yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Max Madiev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, yangi yilga yana bir sovg'alarni e, o'zimga so'rab olaman. Hayitli edi, xayrli edi so'rab olganda, sovg'ani ham so'rab olaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Iltimos, kattakon rahmat bu orada. Mavzuga o'tadigan bo'lsak, qaynona kelinini ushlab oldi. Hozir videoda isbot bor. o'zinglar ko'rib bilib olasizlar. Bu orada kommentariyaga bemalol yozinglar chunki kelin ham qaynona ham bu kommentariyani o'qiydi. Bee'tibor tashab ketmasligini juda yaxshi bilaman. O'shaning uchun bemalol kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Marhamat, video tomosha qilamiz. Bolamni tarbiyasiz deb tashlayapsiz, oyijon. kecha shundoq shunaqa xudoga soling soldim xudoga sanani ham ona bola bizani solibsizlar sizlarni ham solib qo'yavering aralashtirmayman soldim may chiqarib kecha onang telefonda aytyaptiyu svet yo'q uni gapiryapsan xudoga sol qizim xudoga sol man sallani ham solib qo'ydim xudoga haq bo'lsa uradi haq bo'lsa uradi nohaq bo'lsa mayli o'zimga ursin man roziman siz nima dedilar bilasizmi oyijon o'sha ketayotganlarida aytdi yana boshladingmi degan eshitgan gaping eshitgan joyingda qolib ketsin man kimdan biri me'yorig'iman ikki kundan beri uring davlena qilding olib chiqib tashlang ket qayerqa ketaman itni ham haydasa ketadi bilasanmi Men itmasman man itmasman onam bilan olib kelganishingman xohlasangiz bu mani o'yim bir so'm hech kim menga qo'shib bergan joyi yo'q qayda olmaysiz qayda olmaysiz nima shunchalik bezmisan sen bezman yashayman shu yerda bu bepsan chidasangiz shu chidamasangiz ana mahallani chaqiring uni chaqiring hech kimni chaqirmayman komil tur olib chiqib tashab bu iflosni nima shunchalik bet surmisan beting yo'q yo'qqa chiqaman qayerqa bor uyingga borib yasha Mana uyimdek sharoitimni qilmasang buni yer qilmasang kelini qilmasang. qani bitta noskiyi bilan dasmoliga 4 soat voysading onangga mani yomonlab Sen u vazifa yuvishing kerak nimaga yerga kelgansan Opki bersin suvni ham parashokni ham voy bitta kiyiga parashok nimaga kerak anta to'rtdan beshta sovib yotibdi chaqchi bo'lib yotibdi-ku. bo'lmasa tashavar yuvmasang o'tda yotmasin yotmasin tashlaver yuvib bo'lmasa toza qilib bo'lmasa tashavar. mani ko'zim ko'rmasin anta asabimga tegib yotmasin o'zingniki bitta tushsa bitta yuvasan salom nega ketmading vaqt ketaman uyingga nega ketaman aytgani qilmaganni salom bermaganni ketishing kerak mani o'yim senga gaz misaman qolgan paytingda kelib yotib qolgan paytingda ketadigan kecha man sizni ko'rmadim demak ko'rmading man uyda yotuvdim televizorim yoqig'ida ne ko'rmaysan kirmadim kirdim kelmadim shunaqa degan ko'rmadim demagin yo siz nimani iflosdan iflosga solib oyimni ham gapirayotibsiz nima deyishim kerak bergan o'qigan o'qigan los demayman isqirtam demayman mani o'g'limizni haqorat qilmaydi sizlarni sizlar oppoqsizlar hech kim hech nima deyish kerak emas o'zingiz menga o'g'lingizni yomon ko'rsatib o'zingiz yomonlaysiz просто man senga ichishini gapiraman pul pulini bermaganini pul to'plamayotganini gapiraman man senga iflos deb gapirganim yo'q kim o'zini bolasini iflos deb gapiradi aytasiz-ku, iflos ichadi u ichishini gapiraman to'g'ri u u yomon degani emas odam bolasini yomon degan bilan u o'zini bolasi nima bo'lgan deyapti onaniki hech qachon o'tmaydi bilib qo'ygin men yomonlaganda ham tarbiyasiz bo'ladi deysiz siz o'g'lingiz biz tarbiyali jon unaqa gaplarni gapirmang san ham mana shu xudbinliging mana shu qarish tiling bilan tarbiya qilsang xudbin bo'ladi umuman gapir umuman til qizmen nimaga sinf mana borganingdan beri chaynaysan o'g'lim ikkalovsani onang ikkalang kimga chayna hammaga o'ynash qilib boshqa qilib chaynaysizlar maylimi sizlarga gacha yurib keladi nima bu yettida keldingku ha mani o'zinglarga o'xshab yettida keldim o'zing biza bizaga nima qilibdi yo'q siz nima o'qiyib yuribdi ko'chada rost yettida keldingmi kecha da keldim bekorlarni aytibsan yettida anaqani ko'ryotgandim kelganlarini ham bilmay qolasiz bir xil payt bir soat ikki soatdan keyin bilasiz xonangizdan chiqsangiz bilasizda nima endi hamma hamma kelganda xonadan chiqishim kerakmi kim kimdan xabar olish kerak o'shaning uchun tuhmat qilmang oyijon man tuhmat qilayotganim yo'q sanlar tuhmat qilasan ona bola keling kechgacha manikini chaynaysan shirin ekanmi kim kim kim kimga chaynaysiz olib kelib dokazat qilib bera olasizmi Menga dakazat kerak emas kechgacha chaynaysan avlodlarim ham qolmaydi boshqalar ham qolmaydi u u dedi bu bu dedi dedi dedi dedi dedi qilib bu qilib hamma yoni o'tirib keldik to'rt Xo'p, o'tirib kelgan Yana boshlamasdanmi? Yo'q, kim sababchi? Kim sababchi? Olib borib tashlab kecha pravani olganimdan keyin kelasan deyaptilarmi? Kim sababchi o'sha o'tirib kelishimga? Oyog'imni Men sababchi emasmandir har holda. Hop, oyog'imni oyog'ingni perevazga qildirdi deyiz. Uyingga borib yasha dedingiz, suv kirgizgunimcha dedingiz. Suvni kirgizmadilar. Men qo'limdan kelgan yordamni berdim. Xotining itdan past deysiz. man hozir shu poложенияda man kimga pul berishim kerak faqat pul bersam pul bergin deyotgani sen faqat yurishni bilasan o'sha otangni 500 yuz mingini gapiraverib miyamni qattig'ini chiqarib yubordi chunki qon topshirolmayapmanda yo'q uni ikki mingini o'zingga ishlatdi keyin itta anti kovlatdi uchta mardikorga uch yuz ming berdi bir lavz qilib olganlar yonidan qo'shib lavz hozir danniy время puli yo'qku o'zing ko'rib turibsan 420 yuz yigirma mingmi qanchani yig'olmaydi necha oydan beri pravasiga xabaring bor to'g'rimi manda berishga qo'limda yo'q o'zingda berishga qo'lingda yo'q nima qilish kerak bir so'm bering demaysan <coughs> shu bitta oila bo'lib yashayapmiz man ne beraman yo'q o'zi umuman aytyapman oila bo'lib yashagandan keyin odam bir birini qo'llab yashash kerak mayli man nechi marta qo'llayman bermaydi bu bilaman o'zini uddalolmaydi buyog'ini kılamaydı, beni pulimni ham bermaydi ikki o'rtada nol ham nolga o'tkazdi ko'rding bilding yurinma bo'qiyib bir so'm pulim yo'q bolamni tarbiyasiz deb tashlayapsiz oyijon kecha shundoq shunaqa xudoga soling soldim xudoga sizlarni ham ona bola bizani sopsizlar sizlarni ham sopib qo'yaveringlar onam onam onam somadi onam aralashtirmay man soldim man chiqib. hafta kecha ona telefonda aytyaptiyu svet yo'q uni gapiryapsan xudoga sol qizim xudoga soldim Men sallarni ham solib qo'ydim xudoga haq bo'lsa uradi haq bo'lsa uradi nohaq bo'lsa mayli o'zimga ursin man roziman qizingiz nima dedilar bilasizmi oyijon o'sha ketayotganlarida aytdi. yana boshladingmi degan eshitgan gaping eshitgan joyingda qolib ketsin man ikki kundan beri menga yorig'iman ikki kundan beri uring darrov qilding olib chiqib tashlang Haqqi ketaman itni ham haydasa ketadi bilasanmi man itmasman. man itmasman. Itni ham olib Yashayman xohlasangiz bu meni o'yim bir so'm hech kim menga qo'shib bergan joyi yo'q qayda olmaysiz qayda olmaysiz nima shunchalik sur bezmisan sen bezman yashayman shu yerda bo'pyapsan siz shu chidamasangiz ana mahallani chaqiring uni chaqiring hech kimni chaqirmayman komil tur olib chiqib tasha bu iflosni nima shunchalik bet surmasan beting yo'q chiqaman qayoqqa bor uyingga borib yasha Mana uyimning sharoitimni qilmasang buni yer qilmasang kelin qilmasang qani bitta nas kiyimidan dasmoliga 4 soat voysading onangga meni yomonlab Sen u vazifa yuvishing kerak nimaga yerga tegansan? olib kelib bersin suvni ham parashokni ham voy bitta kiyiga parashok nimaga kerak to'rtdan beshta sovib yotibdi chaqchi bo'lib yotibdiku bo'lmasa tashlab yuvmasang o'tda yotmasin yotmasin tashlab yuvib bo'lmasa toza qilib bo'lmasa tashlab mani ko'zim ko'rmasin alta asabimga tegib yotmasin o'zingniki bitta tushsa bitta yuvasan bolangniki bitta tushsa bitta yuvasan maniki mayli o'zimnikini o'zim yuvaman shuncha kirlar O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni kommentariy qismiga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Videoda maksimal darajada tarqatishingizni iltimos qilaman. Like, obuna uchun va albatta kommentariy uchun ham yaxshi yomon bo'lsa ham mayli. Kattakon rahmat deb qolaman. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.